天気がだいぶ暖かくなりました。天気がだいぶ暖かくなりました。でも、微細ほこりがひどいです。でも、微細ほこりがひどいです。外出するとき、マスクを着用してくださいね。 外出するとき、マスクを着用してくださいね。あたたかい、あたたかい。ピサイホコリ、ピサイホコリ。ひどい、ひどい。着用する、着用する。